essa tripla. Je suis. Res, dva, tři, čtyři. Máš jako nejkrásnější to, co umím, co umím hrát. A perly jsou tóny, co smysl mi dají. A perly jsou tóny, barvy světla, co vidíš, co ráda máš. S jako nejkrásnější noc, co umí, co už nehledáš. širé moře, bouří jako pěna se mě rozpustí jsme širé stepy tvé oheň slouží není mraků jejich déšť nás a perly jsou to